силикаттардын көмүр кычкыл газы менен аракеттенишүүсү силикаттар баардык кислоталар менен анын ичинде көмүр кислотасы менен да аракеттенишет эгерде силикат клейди пайдаланган болсоңор ал натрийдин силикатынын суудагы эритмеси силикат клейди сууга эритебиз